Sie haben die Anforderung, Ihr Werkstoffprüfgerät wie Schmelzindex oder Kapillariometer nach den Anforderungen der ISO 17025 zu kalibrieren dann sind wir der richtige Partner für Sie. Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir die bestehende ISO 17025 Akkreditierung unseres Prüflabors um die des Kalibrierlabors erweitern konnten. Im Rahmen des Kalibrierlabors nach ISO 17025 haben wir nun die Möglichkeit, Ihr Prüfgerät normgerecht unter Verwendung von rückgeführten Messmitteln und Angabe der kleinsten Messunsicherheit zu kalibrieren. Diesen Service bieten wir nicht nur für Göttfurt Werkstoffprüfgeräte, sondern auch für Fremdgeräte an. Kontaktieren Sie jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen im Service, um die Kalibrierung Ihres Prüfgeräts einzuplanen.